әуе рахмет көп рахмет толик шабандоз бәрекелде бәрекелде жембет сен бақсақалдың баласы белгілі кәсіпкер іскер азамат қалдыбай мырзаның дарго есімді атыменен жексенбай атаның немересі тойшыбай толик Evet, yerli mühim şey bu kaldı. Evet, bu. Yenki.